मैं महेश भारती आप सभी का दईसूस पर स्वागत करते हैं रोमन साम्राज्य का एम्बी थिएटर हाउस जो खुलने वाला है रोमन साम्राज्य का एक सबसे बड़ा विशाल एम्बी थिएटर है इसमें योद्धा युद्ध कला का प्रदर्शन करते थे साथ ही यहाँ जंगली जानवरों की प्रदर्शनी भी लगती थी 2000 साल में पहली बार दर्शकों दर्शकों के लिए एम थिएटर हाउस खुलने जा रहा है आप भी घूमें इंजॉय करें दुनिया में ऐसे ऐसे प्राचीन बहुत सारे हैं लेकिन कुछ जगह संजो कर वहाँ के सरकार ने रखी है जो 2000 साल बाद भी जनता उसे अब देख सकती है इसका आनंद ले सकती है वो सोच सकती है कि वहाँ जो है उनके पूर्वज गण ने क्या किया था अनुमान लगा सकते हैं किताबों में लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं ये संस्कृति है